شو ممكن يكون برأيك شو أهمية التبادل الدولي بين القوات اليسارية بالعالم العربي وبالعالم بشكل عام؟ بالتأكيد التبادل الدولي ما بين الأحزاب والتنظيمات اليسارية على مستوى العالم آه، محور في غاية الأهمية آه، من زاوية لتبادل آه، الخبرات ورفع الوعي والثقافات المختلفة آه، من ناحية ومن ناحية تانية أنه القضية اليسارية في جوهرها هي البحث عن نموذج للتنمية عادل في تجسيد للتوزيع العادل للثروات في المجتمع وحماية الشعوب من القهر ومن الاستغلال في ظل نظام العولمة وفي ظل النيوليبرالية الجديدة آه، هناك تماثل في السياسات اللي بيتم تطبيقها في كل دول العالم وربما هناك تشابه في القضايا في بعض المناطق مثلا زي قضية الخصخصة آه، أو آه، مواجهة الفساد المترتب على ممارسات النيوليبرالية تبادل الخبرات في هذا المجال لمواجهة سياسات النيوليبرالية أعتقد أنه لا بديل عنه إلا بتبادل الخبرات الدولية ما بين القواعد اليسارية والقوى اليسارية والحركات اليسارية على مستوى العالم وليس الوطن العربي فقط ممتاز شكرا ومؤسسة روزا لوكسمبورغ كمؤسسة ألمانية يسارية شو ممكن يكون دورها بالمنطقة برأيك؟ آه، أنا تقديري إنه دورها بيرتكز على النقطة اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده إنها تلعب دور في رفع الوعي بالفكر اليساري من ناحية بتبادل آه، الخبرات بخل آه، بالمساعدة في خلق شبكات للتواصل ما بين القوى اليسارية في المنطقة العربية والقوى اليسارية أو الحركات اليسارية على مستوى العالم أعتقد أنه ده دور من أهم الأدوار اللي يجب أن تقوم بها مؤسسة روزا لوكسمبورغ طيب شكرا بتحب تقول كلمة للأحزاب اليسارية الأوروبية أو مطلب أو شو ممكن هن الدور اللي هن يلعبوه في رأيك؟ آه، بالتاكيد آه، في اهميه ان هم يركزوا على التواصل مع القوى اليساريه خاصه في دول العالم الثالث ان يبقى في شبه لقاءات آه، دوريه مع شباب الاحزاب سواء الموجوده في اوروبا او الموجوده في دول العالم الثالث ان يبقى في تنسيق في مواجهه سياسات النيوليبراليه بالتاكيد جزء من هذه السياسات بيتم انتاجها بشكل رئيسي داخل دول الاتحاد الاوروبي فاذا كان هناك امكانيه للضغط لالغاء هذه السياسات السياسات او تخفيف من وطئتها اعتقد ان ده دور مهم على الاحزاب اليساريه في منطقه اوروبا وانهم عليهم عبء كبير باستمرار التواصل مع الاحزاب اليساريه في دول العالم الثالث ممتاز شكرا خالد